oggi è già lunedì. Oggi è lunedì, oh, oggi è lunedì, uh, oggi è lunedì, oggi è lunedì. Uh. Mm, la colazione del lunedì. Che buona! atụtị kwantị bụ ọnụ n'ebi